to dangane da wannan tambaya ta wannan ba Allah da ya yi cewa a makoma a kanta mata ta yi guda daga cikin mata ne guda biyu take da kuɗi jika ɗari tana so ya cika sai mata saniya jika mai tan kuma ga mata ta yi guda ba zai sai mata ba shi na ce wannan akwai rashin adalci in ka sai mata in har za ka sai mata kuma ka haddasa fitina a cikin gidanka don abin da zai wakana a gidanka kai ne kaka ja kanka za ta riƙe wannan baiwa Allah alfahari da cewa ai gata sai ta gaya ma kowa kowa sai ya ji ai wani ne ai shine cika min jika ɗari ina ne ga kuɗi ne shine a cika min jika ɗari ina ma ne jika ɗari ne gare ya cika min jika ɗari sai min oyo ita ko wacce in ta jiya baƙin ciki baƙin ciki sheta sheta ta barka da Allah ko da ba za ta iya maka magana ba za ta yi barin ka da Allah ta yi ma Allah ya isa kuma in ta ce ma Allah ya isa kuma sai Allah ya isa mata kenan kai duk abun da kuma zai haddasa tsakanin su wayannan matan naka in aka samu kiyayya ta abu tsakanin su kai ne musabbabinta kai ka sabbaba ta kai ka bata ta ka tarwatsa zamantake gidanka tsakaninka da matanka saboda ka fifita wata akan wata a'a kar ka sai mata bar sai mata ko da za ta ga zo ya samu arzikinta kar ka sai mata in dai har ka san in ku kana da wasu jika ɗarin da za ka ba waccan ko da ba ne za ta sayi ba ko kai za ta sai ta kiyin abunta ita ma in haka cika macen jika ɗari ta sai saniya ita ma ba ta nata jika ɗari in ma ta sai tumaki ko awa awakai ko shi kai za ta sai ba ta abunta ba ruwanka ko koniya za ta yi ba ta abunta haƙƙinta wata wani bawan allah da yake da mata uku irin haka ta taɓa faruwa to mace guda tana da ainihin firigo tana yin abubuwan ruwan sanyi da bambam glase tana saidawa sai abunan na vanti na na firigo ya lalace ita ce mai gidan nata ya so mata sai zo so mata abunan wannan vanti 500 ya so mata shi 500 yanzu shi ko saboda adalcin shi sai zo in can matan nashi biyu kowace ya bata 500 sai zo ya ce mata shi 500 na soshi su ku saura wa'anci abokan zamanki ko wuce na ba ta 500 shi yana ganin wani yayi adalci kuma sannan katta jiya ta ce ina na ta 500 ta wasu wanda sun ce an ba su kuɗi ni ba a bani ba har ya kuma ce mata ai kuɗin nan ne da na so miki a wannan banci 500 su ku ni ba ta ko wace na ba ta 500 sai riga ya gaya mata ce 500 na so miki bantin su kuma wa'ancin sauran abokan zamanki ko wace na ba ta 500 kawai me ta yi ban su ban su ah, amshi amshi suwa ni ma ka amsam amsam kuna 500 dan ka samu dan banti shi zaka ta sai ka ba su 500 ah, ya ce to in ma suna so su kone su ya ce dan ba su da firigo ko suna so su kone haƙƙin su ne nina ba su ta kun gani adalci Ka ga wannan ya nuna wannan mata ba ta da adalci tana son dama daga cikin matan ga akwai masu dan tayaka suna tayaka in ba ka gane tana tayaka tana ɗaukaka ga sama tana dalhe ta cira ka sama ta gwada mu kowa duk duniya ta gane ce ashe kai ba adalin ne, sai ta wace ka ta yarɗe ka a ƙasa shi kenan ka gama lalacewa duniya ta shaidu cewa kai ba adali ne a tsakanin matanka saboda abin yake bayyana da wuya mace kana kyautata mata kana fifita ta akan wata ƴar uwata ta nuna ɗagawa da jiji da kai ba da nuna alfahari a kanta ba za ta gaya ma ƙawayenta ba da sauran ƴan uwanta da sauran makabata ai sai kowa ya ji matsayinta yadda take da matsayi a wajenka ba ta yin waccan bace ba ashinta ba ne don haka yanan duk fitinar da za ta abuku duk fitinar da za ta kasance ya zama kai ne aika kaskasar bata an gani don haka wallah ku shiga taitayin ku maza ka yi ƙoƙari ka iya ya ka tsakaninka da iyalinka mace buki gare ka mace uku ne hudu ne a ka zamo adali ka zamo jajajaccen namiji mai tsaya tsayin daka ya ga cewa ya kwatanta adalci an san cewa ba za ku iya ku yi adalci ba Matukar adalci amma dai kwatanta Allah da kan shi na cewa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haraftum fala milu, kullal maili fatadharuha kal mu'allaqati ba ku iya har abada ku yi adalci ku daidaita tsakanin matankunku, tsakanin matetakinku biyu ke gare ka uku mace hudu ke gare ka ka daidaita ka yi adalci mai aka yi anan akwai adalcin da mutum ya iya adalcin da Allah ya kisha ba za ku yi ku daidaita har abada wanda Allah ya kore ba ku iyawa Shi ne ba ana bangaren soyayya biyyuwa ne ka ji yadda kake son wanga haka ke son wannan haka ke son waccan a'a Allah ko annabin Allah Allah bai sanya mai wannan ba bai daidaita mai soyayyar matansa ba a cikin zuciyarta ba ya zo ya ji yanda yake son ku yanda yake son ku wuce mace cikin mata ne hake yake son ku wace a'a wannan Allah bai ba wani dan adam ba tunda Allah bai ba annabinsa ba ballantana ya ku bayu to wannan soyayya mutum ba zai iya ba ita ce Allah yake cewa ba za ku iya ku daidaita ba ka ji yanda kake son ku wuce mace daga cikin matan, ka kake jin kake jin ku wuce haka kake son ku wace a'a wannan adalci ba ka iya shi ba haƙƙinka ba ne Allah shi ne mai sanya wannan cikin zuciya ya sanya san wannan ya haɗa da san waccan a cikin zuciyarka san wannan yana ƙasa da san waccan a cikin zuciyarka amma adalci abun da kan mallaka na haƙƙi wanda zai hito da gare ka na ka ba su na ka yi kyauta na kwanciya da su na sitira na ciyarwa na shayarwa wannan duk ka iya shi idan baka yi shi daidai ba Allah sai ya kama ka zan ba adali ba idan ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa haƙƙin kwanciya haƙƙin cesuwa shayarwa sitira da ɗawainiyarsu kakkarkata wajen wata ita kake yi ma wata daga cikinsu ba kula da ita su biyu ne ko su ko su hudu sai Allah ya kama ka wannan bangaren abun da ka iya na cesuwa tun da ka iya bada abinci ka iya shayarwa ka iya sitira sai ka yi ma wata wata ba ka yi mata sai Allah ya kama ka amma kuma bangaren abin da shayi saduwa wani shi kuma wani abu ne wanda zai iya zuwa abu ne wani lokaci aridun ne yana na gitto maka ya zan ba tare da ikhtiyarin mutum ba wani lokaci mutum zai ji kasala lokacin da za a ci zagayen wata mata daga cikin matansa zagayen ta ne ita ke da miji sai ga miji cikin kasala baya jin daɗi bai jin hanzari kaga wannan Allah ya yi maka ba dole catun da ka kwana gidan waccan kayi abun da kai dole kuma a gidan wannan sai ka irin wannan abun a kyalkila wajen waccan jiya ka kwana da ita ka zo mata sau biyu a ce wannan ita ma haka dole sau biyu kana iya kakwa kwana gidan waccan Allah ya sanya maka nishadi kila ma yanda Allah ya zuba mata sha'awa bangaren ka wannan ba haka ba da zanen ka zo jin ta kana kana da sha'awar saduwa da ita kana ka zo mata sau daya ko sau biyu ko sau uku ko illa ma sha Allah cikin dare wannan a ce ita ma in ka zo sai kai haka a'a in ka zo wannan in ba niyyar ka bace ka zo ka kwanta ka ci amanarta in ba niyyar ka bace haka ne dai ka samu kanka ka zo ka ji baka da wani bukata game da ita Allah ba zai kama ka da laifi ba ba zai kama ka da laifi ba in ka ji ka da bukata in ko ita ta yi yunkuri ta yi kokarin za ta horhodo maka ainihin ta tayar maka da sha'awa. haka shi kana da sha'awa to masha Allah masha Allah alhamdu tun da mata daban-daban ne wata mace tana iya yin da, ko da miji ya zo cikin kasala tana ganin bai da nishadi ta sai yadda za ta yi ta tayar masa da sha'awa. sai yanzu ya motsa ya ji masha Allah yanzu kam yanzu kam yanzu yana jina yana iyawa wata ko doluwa ce doluwa ce ya ce ya ce ba ta san wannan ba dole sai namiji ya neme ta irin wannan mata su ne wani lokaci duk in zagayen ta dawo a wuce ta ba ta samu kwana da miji ba haka duk zagaye duk lokacin a ta ita ke da miji sai miji ya zo kwana gidanta sai sara gaya, wuce ta yi ta hushi ta yi ta tukuki ta yi ta cika tana huciya kamar hadari ya taso tana ta kwace ta hamma kici take baki iya buduluwa da miji da mata kowa yake da bukata sai ya nema ba ci an ka dole shi in ya yi yana da matsayin matsanancin bukata zuwa gare ki shine zai neme ki a'a abu ne na sha'awa na kowa karki uwa kake doka cewa tun da ni ce mace babu shakka dole sai ya neme ni a'a kowanne zai iya neman ninsa ki neme shi in kina da bukata ki nuna mai yau hone mai gida ina ji ina ai ba zan bar ka kwanta ba a ba na jin ina in bar kwanta ko da dama cika baki ne kina kakaci watakila da da an zo miki so ɗaya shi kenan masha Allah sai kwana <laughs> an bugu kamar da ta sha ta yi maye to ko da irin haka nan da ke zama ƙwararra mai taya ma miji in hakan sami irin mijin da shi bai da ƙoƙari dole sai mace ta ɗan kama mishi tunda maza daban-daban ne wani zai zo mace cikin ainihin nishaɗi zai zo mata tsaye-tsaye yi mana kila lokacinka ya zagayo ya san ke ƙwararra ce yana shigo gidanka zai zo tsaye bi ma'ana zai zo miki miƙe ba wahala kawai masha Allah wani ko a'a ya zo wajenki ko ke wata daga cikin matan miji ya za wajenki dama baki da kokari baki da kiza kiza shikenan ya zo miki lafat in baki da kokarin ka motsa shi ya miƙe ya kage haka za a kwana a washe gare shikenan kuma ya ya barki kuma sai wani karo in ya sa ga zagayowa wani karon ma in ya zago ya tarrake haka haka za a yi ta saboda kuma mata ku gyara a takaice dan uwa bai halitta gare ka kafifita wata matarka a ko wata mata da ka ce ka cika mata kuɗi a sai mata saniya ta jika 200 biyu ka cika mata jika 100 ga matar ka guda tana kallo zalunci na rashin adalci ne in ka yi haka zalunci ta sai Allah tambaye ka in ba ka da kuɗin da za ka cika za ka sai ma wannan ita ma ka in ba ka da jika 100 za ka bata ko da ba ta kuɗin cika ta sai saniya to a fasa eh in ku kayi niyya ila dole sai ka wannan shi kadirin sai ka masu kyauta to ka masu shika hamsin hamsin wani ga abun wanci ga abun ne ya cika miki a samun ta shika ɗari da hamsin na ga cika hamsin na cika miki ke ku wanci ga shika hamsin in ma tumaki za ki sai in ma mini za ki sai wannan ne adalci in kai haka sai Allah taimake ka ya baka zaman lafiya da haɗin kai da kwanciyar hankali tsakanin ka da ka sai ai ta mamaki har makwabtan kuma suna mamakin zamantakar cikin hmm, wallahi wani zamantakar su ta ba mu sha'a wallahi har bai baka taɓa ga abin da yake faruwa tsakaninsa da matansa ba to wannan shine abin da kamata abin da a kiyaye ya ku yan musulmi insha Allah samu gani